Bienvenidos al aula de Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Si alguna vez habéis tenido alguna duda sobre cómo realizar el apartado de bibliografía de vuestros trabajos teóricos, prestad atención, pues en este video tutorial os daremos algunos consejos básicos sobre cómo hacerlo. Para citar un libro, se escriben los apellidos del autor en mayúscula, seguido de una coma y la inicial de su nombre. Tras dos puntos se indica el título del libro en cursiva, ciudad de edición, editorial, año, P para una única página o doble P si se indica más de una. Para citar un artículo de una revista especializada, se escriben los apellidos del autor en mayúscula, seguido de una coma y la inicial de su nombre. A continuación, tras dos puntos se indica entre comillas el nombre del artículo en letra redonda. Acto seguido, citamos el nombre de la publicación en cursiva, el número de la publicación, el año de la publicación y las páginas donde podemos encontrar el artículo. Para citar un periódico u otra publicación informativa, se escriben los apellidos del autor en mayúscula, seguido de una coma y la inicial de su nombre. Tras dos puntos se indica el título del artículo entre comillas, el título de la publicación en cursiva, fecha de la edición, P o WP. Sencillo, ¿no?